برحابها أعليت منطلقاتي وربيحت فيها أثمن الصفقات قالي جماعة هجاء براي برومت ربي عالمي قالك نعمته بركته ضاية سرمة جعفو قوه دايمك ام ببينن زمان دايمك ام خبر بدن ربي عالمي نفسي دايمك وام بي مجول بفن خوي دايمك وام رازن روي دايمك وام تيدا خبات وخزمتي بكن اذا تف نعمتي رب عالمنا كل سرمنا فضيلتاوية كرماوية رب عالم مج تنبوني آنية هبوني بهبونا ما قدرو قيمتي دايمة جماح سكرية بشتي كو اف قدرو قيمتي دايمة لبر فياجي لهم بر فياجي لهم بر في نعمته خوشك جي هناك تشتاج مدخوزة رب العالمين دا قو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما إنسان بصورتك قلق خشكو دلال خلقان ديه مجتنبونه آنية هبوني ثم رددناه أسفل سافلين داوية موي بقيمة كريه موي بقيمته بمجال كريه چما پشتی کو رب عالمه قدر و قیمت دده مرف و مرفش تنبونه دینه هبونه و ما بالشکل کی دلال و بصورت کی خوش خلقان دیه پشتی وی دبه موی بی قدر و بی قیمت کریه و موی نزم کریه جبر چه جبر کو رب عالم د آیت کادن دا جوهاد بیجه اوانا گوه وان هنه سعناکن چعوه وان هنه پردل بریه پردارش نابینن حقیقتی قلب وان هی نافکرن اولئک کل انعام بل هم اضل بلکی اوانا وکا حیوانا نه حتا کش حیوانا نزمترن خدای تعالی انسان به صورت کی خوش خلقان دیو نعمت دایوی لبل پشتی کو قدر و قیمت اوان نعمت بلا انسان نزانن بەلاکو قدر رب العالمين زانن رب العالمين جوان تعبيرك ڕە جراند بيجا گران دەبێژێ ئەوانە بوونەوەکە حیوانە بەلکی جوان نزمترن گەریبرانە جبەر بێ یەکێ پشتی و ڕبی عالمی مە خولقان خلقان دنا ما ارمان جو غايا كو ام هاتنا خلقان دن جبونا كو ام عبديتي يا رب العالمين بكن ام جير بفن عبد ربي عالمي دعايتي دات بي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من جنو إنسانا جبونا كج من را جبونا كج مرا عبادت بكن موان خلقان دي موان شتنبونه آنيه هبوني مجبونا تشتكي دني إنسانا نخلقان دي ربي عالم جبونا كو أم تعتاوي بيننجي ام اطاعتاوي بيننجي ام لبي هرن جبونا كو ام فر امرو فرماني بيننجي ما خلقان دي جبونا كو ام جيرا عبادت بكن مخلوقان دي نجبو مال دنياي نجبو بيركا نجبو پرا نجبو زاروكو مالو مال مال باتا نجبو داري وكول داري رب عالم مخلوقان دي رب عالم جبونا كو ام امرو يا یاساخی وي امر و وي بين بینن جی مخلوقان دیه برانا جبونا كو ام جيرا لمیج بكن روجي جيرا بكن قربان جيرا جيبكن جبونا ام دعاي خو جيرا بكن جوي بيشتر جي شتك سيرا نكن جي قبرستانا جي غورستانا ام نكن ربي عالمي قلي برانا مخلقان ديه اذا وظيفة مكو ام جي ربي خورا عبادت بكن لبالي بري انسانا دفي مسألة دا كتنا غفلتي بري انسانا عبديتيا ربي عالمي جبير كريه يان هنك بونا سردار و ريزان ربي عالمي جبير كرنا مال و وان عبادت کجرا به عالم را بکن اوی مال و ملک وان جوان دایه بیرکرین یا جی هنک لپی بیرک و اوپرا دچن رب عالم و بوی هوایش بیر دکن هنک لبر قمار و فائز و ربا دچن جوی هوای رب عالمش بیر دکن پر انسانا بالخاص از طایبتی دخوازم ویا بیجم کو رب عالمي وعبادتا وي جبير كنا لبالي ارمان جو غاية رب عالم خلقاندنا ما تشبو دخلقاندنا مدى كو ام جرى عبادة بكن رب العالمين دبي شيء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان أي إنسان أو تشتي كتا جربي تي باش وقنش كأهل كرمية تدور دكتشية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان شتج ربي عالمي دور دكا شتج عبدي تياوي دور دكا كي تجي دور دكا دبي ربي عالمي کو اوی و خلقان دیه اوی و چه کریه به صورت کی دلال و آنیه آوا کریه چیه ای کو وج رب عالم دور دکه مال ویه پری ویه ملک ویه زاروک ونه اولاد ونه کینه مالباتا ونه ياجي سروک و ریزان ونه ایک وج رب عالم دور دکن کابنرن میزه بکن ون جبونا کجرا عبادت بکن ون هاتنا خلقاندن اف تشتیک وج الله و دور دکه بفكرن فعم بكن قلبي خميزة بكن اذهب باهو باخشا باهو باخشا بوستان رب العالمين جورات شكرية جبونا اماده كرية هاوقا نعمتي خشكو دلال دايوة بشتيكو اف نعمتو خشكبوني دلال دايوة اف تشتيكو رب عالم دور دكتشيه ما قيب خوزه نكار اف تشتيكو دايوة ايروج وبستينه والله دکاره نکاره او کسی که مالدار و کولدارن خلامی وان جوان بستینه و مالی وان بستینه بله دکاره نکاره او کسی که ایرو سردارن و سرسری انسانا قانون و نظام داتینن اف قانون نظام جوان بستینه دکاره يا أيها الإنسان أي إنسان ما غرك بربك الكريم چتج ربيتي بقدر قيمة دردك كاب بنيرة باش ميزة بك چت دردك جي گەلی برانە وەکە مەگۆتە پرەی ئینسان هەنێک تشتێ مختلف وان دخرفين وان دخابين وان ji رب عالم عالەمێ از دخوازم لسر يكي بسكنم كو اوجد قرآن دا درباست به دەرباس دەبێ دناو دناوە خدا gelek بقدر قيمته مالداره qîmete, maldar رب عالم در حقي داد بي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قارون ج قوم موسى بو جنافا بني إسرائيل بو لبلي أوي لهم بر موسى عليه السلام حد غدر باسكر أوي لبر موسى عليه السلام وعبدتي يا رب العالمين حد غدر باسكر لبلي رب العالمين مالداری دابوی کولداری دابوی زیر و زیوا دابوی حتی نی آیت وها بیجه خلامی وی مفت مفت دری زیر و زیوی وی کومالیک جماعتک خلامی وی دکشاندن حوقا زنگین بو حوقا بمالدار و کولدار بو رب العالمین اوی تشتی دابوی اذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين أي قارون قومي جرغو أي قارون زيدا خو مزن نكه أو مالو و كو إيرو ئیرۆ تدايه رب عالم دايته دایەتێ و جبوونە تویرا عبدیتیە بکی ڕبێ عالەمی تشتا دايته لا تفرح خو مزن نبينه سري خو مزن نكه لو را رب عالم جوي و سەرێ خۆ مەزن دکە تەکەبورێ دکە خۆ مەزن دەبینە لە قارشی ئینسانە جوان حزناكه افتشتك رب عالم إيرو دايته اذ مال و ملکی کدای ته جبونا آخیرتا خوبش خلینه جبونا آخیرتا خوبش خلینه و اف احسانا کل تکریه تجی الانسانا بکه ولا تبغي الفساد في الارض لسر يعد فسادي وقلاتي جنك نباشي وخرابي نك ان الله لا يحب المفسدين لورا رب عالم مفسدا جوان كسي فسادي وقلاتي حزك حزناك كيش قو قوم قارون جي قارون راغوتا اف زنگينياتا برا سرمزن نکه چونکی تد خاپینه رب عالمی اف مال و ملک دایته تد خاپینه پشتی اویا گلی برانا قارون دو بیجه ناخر اف مال و ملک کویرو دسته مدایه اویا بعقل من بفکر من بزانبونا من مبدس کریه نبتشتکی دنه لبلی قي قارون نزانه كو قي قارون نزان بري ويجي جلك قوم هاتبون جلك عشيرة جل هاتبون او جي مسترو بقوة ترو جي هاتي تربون مالو ملكي وان زيدبو لرب عالمي اوانا تبه لاخر بشتي يا قارون رادبا زينتي خو خودك مسكا خو خودك بمال خو بملك خو جبونا لسر انسان مزنانتي بكد كفن اف قومي خو قال خو اوان ئەوان که دنیا دنیایشی دخوازن که از زنگینیا قارون و مالبات بونا قارون دبینن دەبێژن خۆزیکە ئەم ژی لجی قارون بوونا داخوازی دخوازن ژ عالمی را دخوازن که ئەو ژ قارون بن لێبەلێ ئەوان کەسێک که رب عالەمێ علم دایەوان زانه بونا بفهم بونا بفکر بوونە ئەو ژی دەبێژن وەی لەکم خوەلیل سەرێوە بێ ون داخوازیە قارون دکن ون خوازن ون الجيوي بن لبلي حياة آخرته خشك بونو دلال بونا آخرته جبونا كسيكو إيمان آنين وعمل صالح دكن جوان را دهاب تره جوان را دهاب خير تره خليل سري وبد بشتي أفيا بلاكو قارون تكبرد كخو مزند ربي عالمي وي مالي وي مالباتا وي او كولي وي O tamamê xulamê wî helaq dike wan dixe binê erdê. Kesê ku hindî alîkariya Qarûn bike ji nemayê. û ew jî nikare xwe alîkarî bike Rebbê alemê dibêje. Piştî ev ya dibe sibeh ku ew însanê daxwaziya dixwazin ku ciyê Qarûn da bin dibînin ku Qarûn o malê wî milkê wî tev ketiye binê erdê helaq bûne. Dibêjin ki وی دبین وی خدا تعالی بخوازه رزقي مرف تنگ جي دكا رزقي مرف فرج جي دكا اگر کو رب عالم لطف و کرم و سر متنه بونه امه جی بونه وکا قارون و مبخستانه بن عرده اوانه کو دخواستن جی قارون بن گلیبرانه دو قارون مزن بود ناو مدا بو سروک بو ریزان بو پریوی هبو مال ملکیوی هبون ایرو قارون جناو مدر کتیه هلاق بیه کالی برنه اگر کو رب عالم بخواستانه او مجی هلاق بکرنه رب عالمي تيف عم كرنكو أهل نباش وخراب كافر تجاري إفلاح ناكا وان خلاص ناكا دبيجي بنيرن قلي برانا رب عالمي دا آيته كده دبي فرعون هامان قارون اوانا اوانا موسى عليه السلام بفرقتي بدروتي تعبير كرن باوەری پێ نەکردن انسان رب عالم ڕبێ عالەمێت قورآانێدا ذکر دکە فرعون یەک انسان ئینسانەیەک قانون و نیزاما داتینێ ڕبێ عالەمی بی هەلاق کرد سێ ئینسانە هەلاق دکە ڕبێ عالەمێ ئێدە دۆیە هامان ئەو ژی مەزن و سەرۆکێ وی ملەتێ بیەوی گەلێ بیە بە عاقل و زانا بیە ئالیکاریە فرعون کریە ڕبێ عالەمی ویژی هەلاق دکە و ئەو کەسێک و رب عالم مال و ملک دایوی که اوجی قارونه اوان تشتا اوان مزنانتی آوان بیه سبب تکبر آوان سبب که سریخ و مزن دیتنه رب عالم قارون جی به مال و ملکی وی تب هلاکت که آخرت رب عالم جوی کسی که به تقوا به به اخلاص به عبادت رب عالم را بکه جوی رای رب عالم جوی پیشتر اوی تشتی آخرت نادت کسی دنه و من یوری ثواب دنیا نؤتیه منها و من یوری ثواب الاخره نؤتیه منها کی دنیای بخوازه خوشکبونا وی مزنانتی وی رب عالم بده تشکی نابه و جی آخرت بخوازه او رب عالم آخرت وی لبل او کسی که آخرت خوستنه و عبادت رب عالم رادکن لمیج روژیا وان لغوري رب عالمیه قانون ونظام وان لغوري رب عالمیه دعاء و رب عالمی رادكن كش كسي کسی راناكن رب عالمی جوان كسارا دنيا يجد دوان و يجد دوان قريب رانا جبر بيكي خلقاندنا ما آرمان جو غاية خلقاندنا ما كو أمج جرب عالمي عالمی را ج خدا عبادت جوی پیشتر تو کسی رام عبادت نکن گری برانا اف تشتی کو خوشایی کو امتی دانه والله انتف بیهودنه اوی هر رب عالم دایت را دبی چاخی کون قلوپانی جهنمی بون آگر جهنمی او رو نه و نه و نه اولادی و نه زانبونا و نه مالباتیا و او کولداریا و فیده ناده و اوی تفهرن تشتی کو فیده بده و چیه؟ کون جرب عالم را عبادت بكن ون لغوراوي بمشن حياتو جيانا خو لغوراوي بجينن رب عالم بياد بجه جبر وی که سبب خلقاندنا ما اوكو ام جرب عالم را ام خباتو خزمتي وعبادت و عبادت برانا رب عالم مجوان کسی کو جرب عالم را عبادت دکن و وطابعه محمد عليه الصلاة والسلام بنا مجوان بقارنه ما ونفس ما بس تنا سري خشي نهله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحابها أعليت منطلقاتي وربيحت فيها أثمن الصفقات